キャルソン全て捧げますオーロラサンクチュアリー一打入魂精霊よもう一人の私をミラーミラー一打にサマーブライトフォースニューイヤーバーストみんなでおもてなしよミルヘンキングダム全て捧げますオーロラサンクチュアリ おもてなしだキングダムサマーブライトフォースの掃除をもう一人の私ミラウンダーニューイヤーバーストて捧げますオーロラサンクチュアリーよみんなでおもてなしだキングンキングダムサマーブライトフォースもう

ますオーロラサンクチュアリみんなでおもてなしやミルヘン・キングダムニューイヤーバーストもう一人の私ミラーミラーサマーブライトフォースやっ天気で全力援護すべてオーロラサンクチュみんなでおもてなしやミルヘン・キングダムもう一人の私ミラーミラー ニューイヤーバースト見事に任せてくださいまし私の新たな力オーララサンクチュアリあんたとね熱い一撃何発でも打ち込むわニューイヤーバーストみんなでおもてなしだ ルヘン・キングダムもう一人の私ミラウンーサマーブライトフォース全力エールよそうね宇宙で全て捧げますオーロラサンクチュアリ敵はニューイヤー